باش نوجدو هاد الكوكيز غادي نحتاجو في المقادير 110 غرام ديال الزبده 90 غرام ديال السكر الاسمر اولا السكر complet 30 غرام سكر سنيده 80 غرام ديال الزبيب عندي 125 غرام ديال الدقيق 100 غرام ديال الشوفان اولا الخردل عندي بيضه وحده معلقه صغيره من نكهه ال vanille معلقه صغيره الحليب نصف معلقة ديال بيكربونات ال soude ونصف معلقة صغيرة ديال الملح أول حاجة غنبدا بها غناخد الزبدة غنزيد عليها السكر وغادي نضربهم مزيان بالنسبة لهاد السكر اللي كنستعمل حنايا في الكوكيز فهو لو سوك دو كان كومبليت يعني السكر الكامل اذا ما عندكمش عوضوه بالسكر ال cassonade من الاحسن ما تعوضوهش كامل بالسكر ثاني الابيض العادي لان à part هاد السكر كيعطي la couleur ال cookies فكيعطيها حتى واحد le goût caramélisé واحد le goût زوين un goût très profond ماشي بحال السكر الابيض غير كيعطي الحلاوه mais ما كيعطيش زعما شي goût spécial هنايا غنزيد عليهم بيضه ولا دي فاني ومعلقه صغيره ديال الحليب وغادي نضربهم مزيان من بعد ما ضربت العناصر ديالي مزيان حنا غنزيد عليهم الدقيق l'avoine اولا الشوفان والبيكربونات دو الصود وغادي نخلط العناصر ديالي كامله حنا غادي نستعمل la spatule حيدت داك الروبو الكتريك الحاجه اللي بغيت نقول لكم بالنسبه لهاد كوكيز اولا اي recette اخرى de préférence les produits باش تخدموا يكونوا de bonne qualité par exemple فهاد cookies de préférence تستعملوا l'avoine الا كان ممكن يكون bio يكون حسن آه، الزبده تاهي تكون de bonne qualité بالنسبه للسكر كيف ما قلت لكم de préférence الا لقيتو هذاك السكر complet sinon عوضوه بلا كاسوناد حتى واحد الكو كارميليزي باغ كونطخ الا استعملتو غير السكر بيان لا بات مو ما غاديش تجي بهذاك اللون غادي تجي بيضاء غادي باهته وحاجه اخرى يعني السكر بيض كيعطي غير الحلاوه كيعطي زعما شي كو سبيسيال ماشي بحال الكاسوناد لا السكر complet هنا كيف ما شفتوا معايا راه زدت عليهم الزبيب بالنسبه للزبيب سواء تستعملوا هذا ولا الزبيب الاخر اللي كيكون بيض بحال بحال نهار درتها في الثلاجه تبرد باش تجمع ليا واحد شويه تقريبا واحد ربع ساعه وانا غادي نبدا ندير des boules تقريبا la taille ديال les boules اللي درت ديال هاد الكوكيز euh, كل boule euh, كدير 40 euh, غرام تقريبا 40 غرام فيها انا غندخلهم الفران على درجه حراره 160 حتى يطيبوا مزيان ويتحمروا وغنخرجهم هما les cookies من بعد ما طابو ملي تخرجوهم من الفراحة حاولوا تخليهم في اللاطاح يبردوا عاد حسوهم فهما راه كيجيو زوينين بزاف حاولوا تجربوهم هادو راه الكوكيز ما كيجيوش بزاف كيجيو croustillants على برا ومن الداخل كيجيو معلكين كيجيو زوينين بزاف حاولوا تجربوهم ما تنساوش تردوا عليا الراي ديالكم هنايا تابوناو معايا في la chaîne وبارطاجيو la vidéo.